магниттик сепаратордун иштөө принцибин карайлы магнит порошогу менен уруктун аралашмасы айлануучу барабанга түшүүдө барабандын ичинде электромагнит бар бети жылмакай урук порошоктору начар кармайт ошол себептен магнитке тартылышкан жок бети өңгүлүү уруктар порошокту жакшы кармашат ошол себептен магнитке тартылды